хорошо paying job. Рисуем граффити с фета кэпа на заборах Стейнс Любим дрифтить, это не закона Стиль рисуем граффити с фета кэпа на заборах Дрифт, мы любим дрифтить, это не закона Не трачу деньги, я на хуйню Вот будет Волга с баллонов обольт а Посмотрим, кто поедет, это трайбл ААУЕ Бэнк Бро, это пятерка Якуза черно-зеленая, Пасызоку матерая Рисуем граффити из фета кэпа на вагонах Мы любим дрифтить, и это вне закона Forever и тут Мама не дала денег на покраску А Степа и понес, и по-братски Сделаем все четко переживай Ну чё как тёлка Рисуем граффити из фета Кэпа на заборах Ставим и любим дрифтите Это вне закона